Ok, ¿cómo se llama ahora? No tengo la menor idea. ¿Qué Ese es Damarcus. La tengo Damarcus. No. Ok, entre nosotros hay un impostor y hay que descubrir quién es antes de que nos maten Marcus. Rivera. En ese Básicamente. Ah, Pero y escogí, No, comes? Y ya sabemos que el Javi... Rodri, stop following me, goddammit. Madre, ¿cómo pasaron? Madre, ok. Eh... Ahora tenemos que decidir quién creemos que es el asesino. Yo digo ¿Quién fue el que reportó a Solar? Eh, yo, yo, yo lo reporté. Madre, Solar está muy sospechoso, madre. Madre, callate, o sea, madre, yo creo que. <laughs> madre, Solar está muy sospechoso, madre. madre, muestra sus evidencias, madre. <laughs> Yo lo vi a usted bajar ya dos votaron por Marco. ¿A quién cerca Ok, eh, dos personas iban bajando, eran el Jarambe y André. Iban bajando. Que Marco es el mae, sí, correcto. Yo fui el que fucking encontró el cuerpo, ¿cómo, cómo, cómo iba a ser yo? Vas un moreno, bro. Marcos es el mae, sí. De Yo moreno, Yo voy a votar por Choco, por Carpecho, man. Wow, bro. Wow, solo por eso, madre, que carepicha usted. <laughs> Marco. Chao, Marco. <laughs> es Rodrigo, yo estoy seguro que es Rodrigo. Marco, no sé hacer. No, sé cómo matar. Madre, porque bajaron botado. Dele, clic click en kill. No. Yo, bien. todas las puertas. No, estoy haciendo. Es Javier. No, estoy, no, estaba haciendo un task. Bueno, si me matan, solo me moriré. No. Quería hacer ah, tasks, Yo no todavía no sé hacer tasks, bro. permiso, una pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace uno para meterse alcantarilla? Es como el anaranjado? Es idiota, ¿no? <laughs> ¿El anaranjado? Ah, el anaranjado es. Ah, el, chile, el chile van a hacer así. Sí, sí, ¿cómo es eso de la alcantarilla? Yo estaba pulling leaves, o sea, como tirando las. Qué idiota, <laughs> Todo me Qué huevón. Era Marco, lo siento, porque no me mató. Oh, oh, yo no me voy a meter ahí, bro. <laughs> Valeria, no. Ey, ey, ey. O sea, ustedes no saben. nice. Wow. Madre, por, ¿Por qué se rió Rodrigo Bolaños, Madre, sí la cagué, la cagué, bro. <laughs> no vi a <laughs> Eli, puta. Mae, usted, bien, hubiera acusado al otro mae, solo eran ustedes dos. Fue Marco. Sí, sí, pero. Mae, yo como, mae, este mae me mató, me mató al otro. sin xin, un xin, Oh, oh. Puta la cagué. Ok, entonces va a ser otro. <gasps> ¿Qué pasó? ¿Por qué? Eh, bueno, yo sé que nadie se murió, pero podemos estar de acuerdo de que podemos sacar a Gabo porque. O sea, solo por si las moscas. solo por eso voy a votar por usted, Marco. Muchas gracias. <laughs> Sí, mae, si terminando el otra vez, mae. No era nota. No, pero chile, porque yo estaba votando, porque yo estaba votando. Como hace cuatro seguidas. Bueno, este mae acaba el chile ha salido seguro, mae. Se imagina que. Se, ocupa, se ganó un pase a la lava. Madre, yo solo decía, mae. Ay, ay. Pues no que más me hubieras vivo. A few moments later. Era eh. Gabriel, se los digo. Yo otra vez, man, yo no lo puedo creer. Se los dije. Y no me hicieron caso, mae. Eh, y no me hicieron caso. Weones. Marco, perdón. Yo me asusté cuando el mae dijo, mae, ¿por qué nos cachamos a por si las boscas? Algo yo, ay, qué madre. <laughs> Yo pensé que la gente se le iba a apoyar, yo, uy, mano, fui Sí, yo pensé que ya me iban a echar y yo y sí, se salvó. Más, yo, si yo lo hubiera sido, yo lo hubiera apoyado, déjenme decirle. Yo le hubiera dicho, más, ya es demasiado, más. Es Marcos otra vez que ¿Quién es eso, mae? Ya. Buenas, perros, no me sigan, bueno, eh, ¿Me siguen? Javier, ya. Es Valeria puesto. Ok, importante, en esta parte nadie puede hablar hasta pues, los mil. Hay que estar atenta que Daniel no se quede en los coños <laughs> ¿Cómo hago para no Daniel? quién fue? yo, vi exactamente quién fue. Puedo decir quién fue. Ah, Valeria. Valeria matando a Rafaela y llegó a matar a Aniel hasta que yo. Valeria. Fue Valeria de igual. LR. Ay, qué buen juego. Mayo que fue Se acabó. Se acabó Pero sí, voten Marco, porque la verdad no Voten Marco, porque la verdad es que Marco es todo. <laughs> Más que meterse para que se defienda. ¡No! y el Dani, por mí! El Dani no votó por Vale, qué cosa. Valeria, por favor. Y la vara contra mí, bro Me sentí traicionada. No.